20 лет назад Сюда, в Донецкую степь Украины, пришли строители, и вырос Северодонецк. Город в степи. Северодонецк родился и рос вместе с химическим комбинатом. Thank you. Население города около 70 тысяч. Средний возраст жителей 27 лет. Те, кто первыми пришли в степь, мечтали о рощах и соловьях. И вот Это одно из старейших учебных заведений – музыкальная школа. Главное увлечение северодончан – спорт. Все население города – или спортсмены, или болельщики – Летом самое тихое место здесь, на этих теннисных кортах. А самое шумное, конечно, здесь, на искусственном озере. Thank you. Возраст северодончан определяет не только ритм жизни города в степи, но и его будущее. Таким он будет завтра. Thank you.